привет, я рада вас приветствовать на своем новом видео. Меня зовут, ни за что не угадайте как, конечно же, Тейби. Знаете, поступает много вопросов в мой адрес, как я делаю свое оформление и на чем я делаю свое оформление. Так вот, сейчас я и отвечу. Так вот, все свои работы я делаю на мобилке. Да не на этой. Короче, сейчас вы увидите супер гаджет. Просто пророк человечества. Рок, пророк человечества. Все, к чему шло человечество и стремилось. Встречайте мой новый телефон. Но ну, а если серьезно, то мое железо называется алкаш... Ой, Alcatel One Touch Pixi 4.5. Данный телефон довольно неплохой. Из минусов могу сказать только то, что у него не совсем хороший микрофон, а также нету фокуса на камере. В общем-то, вот. И все, абсолютно все работы я делаю на нем. Также довольно много вопросянских было по поводу моего текста. То, что он очень похож на синего 4D, это вообще не твой текст, не твоя шапка. На самом деле, нет, это моя шапка, это мой текст, все я делаю абсолютно сама. Come on, зачем что-то заказывать за деньги, когда ты можешь зарабатывать деньги на своем творчестве? И я скажу, оно довольно-таки неплохое. Да, я признаю. Я признаю то, что есть минусы, но мои работы ребята, они неплохие, окей? Я не ЧСВ, восприму, восприму вашу критику, там, по поводу артов, ну, просто не бывает такого, чтобы у, у художника не было критики, не было хейтеров, потому что художника может обидеть каждый, учителя, друзья, мама. Текст я делаю на том же телефоне и без всякого пикселлапа. Вообще, забудьте пикселлап, как для 3D текста. В нем ужасный 3D текст. Понятно, если его там обработать, то можно получить конфетку, но кому, кому надо его обрабатывать? Можно просто сделать текст в фотошопе. И сейчас просто на ваших глазах я его сделаю. Вот просто вот на ваших глазах будут разворачиваться события о том, как я делаю 3D-текст. Знаете, почему я смотрю зарубежных дизайнеров? Я смотрю их только по одной причине, что у них реально качественное оформление, то есть они все делают качественно, и то, что у них есть GFX-паки, годные GFX-паки. Потому что у русских э, дизайнеров они, в общем-то, не сливают свои GFX-паки, э, в отличие от американцев и вообще зарубежных ютубер. Рисую я тоже на телефоне, поскольку мой комп еле держится на скотче, и из-за ленте а графического планшета у меня нет, и заказывать я его и не хочу. Не хочу, потому что, во-первых, это стоит, как логично, деньги, и как-то компа все равно толком нету, и я вряд ли буду много рисовать, потому что рисовать это очень геморно и долго. Каждый, кто, мне кажется, рисовал себе аватарку, ну или пытался рисовать аватарку, все знают, как это долго. Кстати, немного слов о тех тех дизайнеров, которые работают на телефоне и жалуются, то что вот мы работаем на телефоне, а вы на компе, вам-то понятно, вам проще, у вас там больше возможностей. Да, возможно, возможностей там больше на компе, но тебе-то какая разница? Важно ведь то, как зритель оценит э, твою работу, а не то, сколько ты на нее бьешь времени. Это не важно. Важно на то, насколько ее оцениваю. Кстати, сейчас вам предлагаю посмотреть на тех людей, которые не жалуются то, что они делают все на смартфоне. посмотрите, как у них это получается. Ну а всем хорошего продуктивного дня. Пока, братва.